مرد آه یه بارم پرنده کن بابا سگ چرا آخه میخوام پرواز کنم باش یه دونه نیو باز کنیم و دیگه چاره ای نیست بزرگوار رو تبدیل به یه پرنده کنیم آره محمد پرنده خوبه پرواز کنم آه باشه این پاهات بابا این چه پای مسخریه ای برای من کشیدی خب ببینیم چی در میاد یک دو سه بابا و خدا وکیلی نمیبخشمت حالا یکم پرواز کن ببین چه جوریه باشه پرواز کن بریم هورا نه نه نه نه نه نه باش برو بالا برو بالا به دارم پرواز میکنم چه حاله میده وای خدا مرغ دریایی شدی باید بری به سمت دریا دریا کدوم بره میخوام برم دریا کنار دریا کنار هنوز قشنگه یا خدا چی چی چی کیا دارم به گامی در اونجا برو برو برو فرار کن فقط بریم دریا بزرگوار بریم اینا ها چیه؟ توفنگم داری مگه؟ یکی دیگه برین چی ریدم بریم برینیم رو کله ملت خب بزرگوار بار برین روی این ماشین ویسا ویسا ویسا میزان تنظیم ریدم ما با اسلحه چیه در میاری چجوری حملش میکنی نمیدونم من بازی دیگه بازی که تو نصب کردی دیگه تو آسمون ها من رئیسم من اینجا رئیسم نه رئیس فقط اقابه مرغ دریایی نیست بابا محمد میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکارم کنی؟ کاری ندارم آماده ای؟ بذار دوباره بزرگوار رو بکشم همینجا بزرگوار بشی میخوام دوباره بزرگوارت کنم بابا نه نه جان جدت اینجا نه نه خواهش میکنم چرا؟ چشم بابا محمد دهنت سرویس بابا محمد بابا <laughs> تازه داشتم حال میکردم آماده اید؟ محمد نه اینجا بابا میافتد تو به چخ میرم به من ربطی نداره برو بریم سابیدمت آخ <laughs> خدایا محمد این چه کاری بود با من کردی <laughs> نفسم در نمیاد پوفیوز پروفیوز تازه داشت پرواز بهم خوش میگذشت حالا میخوای یه کار جدید بکنی؟ چی؟ بذار ماهیت کنم نه شکارم میکنن برو زیرا ببین چی داریم نه محمد خفه دارم خفه میشه بیا بالا بیا حالا برو پایین ببین چه خبره بابا محمد دارم <laughs> نمیشم وایسا الان یه حرکت جدید میزنم بابا محمد وایسا یه دونه اینجوری یه دونه اینجوری علامت بینهایت نهایت یه دونه از این اینجا یه دونه از این اینجا و چشم ماهی آماده برو بریم بابا من چی کارم کردی جون چه ماهی شدی بزرگوار <laughs> محمد بابا این نامردیه چه ماهی خوشمزه هم شدی ولی خودمونیم محمد بابا یه کوسه این چیزی میگنی چی آخه یا خدا یه کوسه از اونجا میاد منو میخوره محمد دستم بهت برسه پوستتو میکنم یا حالا بعدا میرسه دیگه یکم شنا کن ببینیم چه خبر اینجا باشه بابا این رو کی ساخته چه مادی آخه من چرا گرفتار کردید آخه خاطر تولید محتوا باید همه چی بشم توف توش برو سطح ببینم ها نه دیگه نمیتونم بیشتر از این برم خب بابا کوسم کن انشالله دفعه بعد برای امروز فکر کنم کافی باشه خیلی حال داد خب باشه بریم خونه استراحت کنیم نه دیگه خون استراحت نداریم یعنی چی چی دیگه همینجوری ماهی میمونی تا دفعه بعد بابا محمد اگه شکارم کنن چی شکارت نمیکنن هیچی نمیشه برو حالا یه دور تو دریاها بزن رئیس بازی در بیار بابا اینجا نمیشه خب رئیس بازی در آورد با چی اینجا توفنگ ندارم که توفنگ هم نیست فعلا برو اینجا تا بعد ببینیم چی میشه بعدا کوست میکنم خیلی خوب بچه اگه دوست داشتی پارت دومش هم میذارم محمد من اینجا ول نکن محمد نه خیلی اشکالی نه خداحافظ بچه ها بابا <laughs> محمد خداحافظ